Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для мальчиков и девочек. Это цыпленок. А, вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм цыпленка. Он универсальный. А, и давайте посмотрим, вот они все вот так вот у нас выглядят запечатанные костюмчики. И давайте посмотрим, распечатаем костюм. Данный костюм подходит э, на практически в любую сказку. Вот у нас визиточка нашего сайта интернет-магазина Grand Grandstart.ru. И давайте посмотрим костюм. Тоже у нас входит в набор. В комплекте у нас идет головной убор, такая вот шапочка, посмотрите, с хохолком. Глазки у нас идут. Клюв такой вот красненький. Шапочка у нас сзади на резиночке тянется, то есть одевается абсолютно на любую детскую голову, она универсальная. Материал мягенький, прочный, плотный, все аккуратно прошито у нас здесь с обоих сторон. Вот такой вот головной убор. Далее в комплект у нас входят ярко-желтого цвета из атласа бриджи они на резинке тянутся, вот можете посмотреть. Внизу по ножке у нас также идет резинка, которая очень хорошо тянется. Просто вот с обоих сторон они однотонные, ярко-желтого цвета. Вот такие вот бриджи. Далее в комплект у нас входят безрукавочка белого цвета безрукавка из атласа также и посередине у нас пришит ярко-желтый бантик такой меховой опушечкой. Смотрите. Здесь у нас также все очень аккуратно прошито. Вот вы можете посмотреть. Сзади у нас безрукавочка идет на завязочках. По шее завязывается. Далее у нас в комплекте идет такая вот как бы жилеточка. Вот посмотрите, вот такая белого цвета жилетка. Жилетка у нас также идет на завязочках по шее. Здесь уже у нас длинные рукавчики. Они идут у нас э, как в форме крылышек. И здесь такие по э, краю крылышек пришиты у нас такая, ну, не желтый такой пушок в форме перышек. Здесь у нас прорезь для ручек идет. Все очень аккуратно также прошито. Сзади жилеточка у нас выглядит вот так, то есть спинка закрыта будет. По верх без рукавки одевается вот эта вот жилеточка, как бы с длинными крылышками. И в комплект у нас входят еще гетры, то есть это на ножке. Под низ э, одевается под бриджики вот эти вот ярко-оранжевого цвета. Они в цвет хохолка у э, головного убора. На резиночке идут у нас. Здесь вот резиночка, все вот прошито мягенькое, все очень приятное к телу и не жаркое, прочное, но не жаркое. Вот полностью костюм цыпленка, он подходит как мальчикам, так и девочкам. А, если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand Star True. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.